我是排水沟，我姓赖，土城国小制作团队。我是吴和叶，我是蔡佳如，我是郭允亮，我是李木仔。指导老师周炳莲老师感受我们发现的问题：每次上完美语课，铅笔盒都会忘记放回书包，便条纸不粘，看抽屉。 充电器忘了带，学校会积水，排水沟会造成堵塞等等。我们想要改变的问题，排水沟堵塞造成积水，为什么对我们来说解决这个问题很重要？因为如果积水了，上体育课只能在室内，下课还不能打篮球，鞋子也会泡水，地板湿滑还会跌倒。我们决定访问总务处事务组长。 其他老师和同学，因为大家都必须共同面对与负责积水的问题。访问事务组长，请问您认为排水沟数量足够吗？他的回答是，是足够的。二，请问您认为校内排水沟设计适当吗？他的回答是，其实有些不适当。三，请问为什么每层楼排水沟数量不同？ 他的回答是因为设计不同。四，请问为什么有些排水沟没有盖子？他的回答是因为不同设计师设计也不同。五，请问您知道排水沟堵住的原因吗？他的回答是除了乱丢垃圾跟杂物以外，施工时的水泥也会影响。因访问师长及同学，请问您教室附近的排水沟还有盖子吗？ 他的回答是有的有，有的没有，每班或每个地方不一样。二，请问您知道排水沟堵住的原因吗？他的回答是通常是有人乱丢垃圾。三，请问排水沟堵塞会有什么影响？他的回答是下雨时会积水。使用者的困扰有许多人会滑倒，鞋子和袜子容易湿掉，积水不方便行动，含垃圾和灰尘。 容容易粘在地上，造成打扫不便等等。使用者的期待有，不会积水，排水沟还可以很通顺，鞋子不会湿，还不会滋生蚊虫。我们要对全校师生进行宣导与提醒，使我们学校的排水沟可以保持通顺，让我们在下大雨时不会积水，更不会因为积水造成后续的困扰。想象。 我们最希望在改善排水沟堵塞造成积水问题之外，还能利用水资源得到更多的水。我们有什么方法可以达到最佳情境？最有创意的点子：把学校关进万年来处理，来清理排水沟，可解决堵塞问题。最快发挥效果的点子：直接换新的学校管子、排水孔沟，可以解决学校老旧的问题。 我们有什么方法可以达到最佳情境？维持效果最久的点子：定期清理、宣导排水孔堵塞的重要。实践为了进行宣导排水沟清洁维护的重要。摊位负责人蔡佳儒、海报负责人郭永亮，桌游负责人李木展，小游戏负责人吴和燕。我们在过程中的心情起伏。 感受时，我们没有感受到什么，所以心情很普通。在想象时，我们想象的点子不没有很有趣，所以心情比较低落。但在实践时，因为非常好玩，所以我们的心情都心情都非常高兴。但在分享时，因为大多都在打报告，所以心情也是非常低落。 我们的反思，我想赞美蔡佳茹，因为在摆摊位的时候，她很努力的宣导讲解，有时没人的时候，她还会过来帮我和吴和燕捡球。我希望自己更好的地方是音量，我说话总是很小声，让我很不方便，因为宣导时必须讲给全校听，但我的声音让人听不清楚，难理解。在研究的途中，我们遇到一些困难，例如团队中起内讧。 但我们好好解释后，了解对方没有什么意思后，我们又再度和平相处。经过这一大段事情后，我们学到团队合作很重要，我们要一起讨论、一起解决，才能好好继续走下去。我们想赞美彼此。 我想在美国忍谅，因为当小组遇到问题时，也会以优秀的打字能力以及应变能力来解决问题，也会适时说出笑话让冰冷的气氛缓解，更是老师的小帮手和大家的开心果。我们希望 <laughs> 自己哪里更个性太急了，所以常常欲速则不达。希望以后我可以先想好要做些什么，再行动会更好。 我们遇到的困难以及我们怎么克服困难。当设计海报比赛时，我们原先以为会有很多人交卷，没想到的是，竟然只有四个人报名，让我感到挫折。不过大家互相安慰，才度过这项难关。我们的学习与收获：我学到排水沟堵塞的重要，如何呵护排水沟，而最重要的是，我学到了合作的重要。 <laughs> 我想赞美蔡佳茹，因为她都有认真上课，也有很认真的打字，不像我一样会大哭大闹。我觉得我们可以更加的互相合作，因为我觉得我们被自己分成了两半，一半是女生，一半是男生。我们在实践中发现，我们学校的运动会说不定会办不成，所以我们的心情就有些低落。但老师，我们的老师说，他一定会让我们办成功。 的话让我们重新振作了起来。我觉得我们因为 DFC 学到很多例，例如排水沟的构造，学校哪里为学校哪里为什么会积水，还有要如何帮助身边的人。我想赞美郭允亮，因为他在发礼物的时候不会把礼物发错。 我希望自己可以更投入活摊位活动，不能因同学来而分心。我遇到的困难就是，一大堆人说筒子太远，口太小。我我们的摊位结束后，我觉得团队合作真的很重要。分享。 我们要如何分享自己的行动？我们要向谁分享自己的行动？普通班老师、同学，自由班学长姐、老爸爸妈妈，要向谁分享？向他们分享我们的想法。我们要如何分享？用说的 PPT 和照片来分享，一起制作，一起玩自制的桌游。我们有多少人听？ 见我们的分享，我们希望有很多人听见我们的分享，但是我们，因但是我们只有五十一到一百个人听见我们的分享。如果我们遇见还没做 d n c 的，我们我们现在的我们想和他们说，D 我觉得 DFC 其实不会很难。我觉得 DFC 不会很难，只要大家分工合作就可以完成。 我认为只要一起努力，用心协力就可以做得更好。过程中虽然我们会吵架，但是我们是一个团体，要一起努力完成我们的 DFC。我们的分享到此结束，谢谢大家。